каждого человека внутри существует предел. Поэтому люди иногда могут долго терпеть, долго молчать, долго делать выводы. А потом в один миг взять и уйти. Без слов и объяснений.